hello and welcome friends SQL में टेबल बनाने के बाद उसमें कैसे कॉलम ऐड कर सकते हैं इसको लेकर के बात करेंगे तो हम एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेते हैं यहाँ से चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं एसक्यूएल तो यहाँ पे एसक्यूएल आ जाएगा और यहाँ पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा सिस्टम जो है नेट से कनेक्टेड हो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप एसक्यूएल का यूज़ नहीं कर पाएंगे ठीक है तो सबसे पहले तो नेट से कनेक्टेड हो जाइए तो नेट से कनेक्टेड हूं अब यहां पर कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए तो ये कनेक्ट हो जाएगा अब यहां पर डेटाबेस पे जाना है और यहां से राइट क्लिक करना है एक न्यू डेटाबेस बना लेते हैं तो यहां पर एक डेटाबेस आ चुका है यहां पर इसे मैं नाम दे देता हूं के कोई भी डेटाबेस का नाम दे सकते हैं आप तो ये मैंने एक छोटा सा नाम दे दिया है दिखाने के लिए अब यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे के के आ रहा है ठीक है यही नाम दिया था हमने तो ये आ रहा है यहाँ पर अब हमें क्या करना है यहाँ पर हमें इस पे डबल क्लिक करना है क्योंकि अब हमें टेबल बनाना है तो यहाँ नीचे टेबल आ जाएगा और यहाँ पे चल करके यहाँ से न्यू पे आकर के और यहाँ से न्यू टेबल बना लेते हैं तो यहाँ पे बनाने के लिए टेबल आ चुका है अब यहाँ पर क्या करता हूँ आई लिख देता हूँ और यहाँ पे डेटा टाइप क्या कर दूं एन कैर ही रहने देते हैं और यहाँ पर इस पर टिक हटा देते हैं और यहाँ पर क्या करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक फर्स्ट नेम तो ये लिख दिया हमने फर्स्ट अंडर स्कोर नेम इस तरीके से लिख देंगे फर्स्ट नेम और फिर फर्स्ट नेम लिखने के बाद यहाँ पे एन कैर रखेंगे और यहाँ दे देंगे लास्ट नेम तो ये लास्ट दे दिया और फिर यहाँ पे दे देंगे नेम तो इस तरीके से हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे दिया है और फिर यहां पर अगर आपको मिडिल नेम भी ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे यही बात करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों टिक्स को हटा देता हूँ अब इसको यहां से क्लोज करता हूँ तो ये सेव करने के लिए बोलेगा यस कर दीजिएगा और इसे कोई नाम दे देते हैं जैसे हमने के के दिया है तो के के ही नाम इसको भी दे देते हैं तो ये टेबल भी क्रिएट हो गई है आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप नीचे ये देख पाएंगे हमारा डेटाबेस आ चुका है और यहां पर जाकर के आप अपने डेटाबेस को देख भी सकते हैं लाइक यहाँ पर देखिए ये डेटाबेस मैं दिखा रहा हूँ ये आपका डेटाबेस है इस तरीके से अब यहां पर आईडी में वन कर देता हूं फर्स्ट नेम में कर देता हूं राम और यहां पे लास्ट नेम में कर देता हूं कुमार ठीक है और यहां पर फिर ये कर देता हूं टू और यहां पे कर देता हूं राजू और यहां पे कर देता हूं लास्ट नेम में सिंह ठीक है इस तरीके से एक और नाम प्रियंका और यहाँ पे सिंक कर देते हैं इस तरीके से करते चले जाएंगे और भी अगर आप देना चाहें तो और रिकॉर्ड भी फिल कर सकते हैं नो प्रॉब्लम तो ये हमने कर लिया आप इसको क्लोज कर देते हैं अब ध्यान से देख लीजिए ये यहाँ पे आईडी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही है और कोई कॉलम हमारे पास नहीं है तो ये हमने बना लिया है अब हम क्या करते हैं एक क्वेरी बनाते हैं तो न्यू क्वेरी पे चलेंगे सीधा सीधा और न्यू क्वेरी पे आने के बाद यहाँ पर अल्टर का प्रयोग करेंगे तो ये अल्टर लिखेंगे और यहाँ पर टेबल का नाम आएगा जो भी आपके टेबल का नाम है वो चीज़ यहाँ पे आएगा तो लिखता हूँ टेबल और फिर यहाँ पर टेबल का नाम दे देता हूँ लाइक जो भी टेबल का नाम है तो यहाँ पर के के दिया हमने तो ये के के दे दिया और फिर यहां पर ऐड करवाएंगे अब लिखेंगे ऐड इस तरीके से और क्या ऐड करवाना चाहते हैं तो यहां पे हम ऐड करवाना चाहते हैं मिडिल नेम तो यहां पर लिखा मिडिल और यहां पे underscore name N A M E इस तरीके से हमने मिडिल नेम लिख दिया है टाइप हमने नहीं दिया है तो यहां पे डेटा टाइप भी देना जरूरी है तो यहां पे आपको डेटा टाइप देना पड़ेगा तो यहां पे मैंने डेटा टाइप छोड़ रखा है तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं दे देता हूं वेयर कैर वेयर कैर ये डेटा टाइप है और यहाँ पर सिर्फ सेवन लिख देता हूँ और कुछ ना लिख करके सिर्फ सेवन लिखता हूँ और अब इसको सिलेक्शन में लेता हूँ और अब यहाँ से एक्सिक्यूट करवा के देखता हूँ क्या होता है तो अब देख सकते हैं सक्सेसफुली एक्सीक्यूट हो गया है अब हमको अपना डेटाबेस ओपन करना है ये जो डेटाबेस है यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से एडिट टॉप 200 रोज इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिडिल नेम का कॉलम मिल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा यहाँ पे मिडिल नेम आ चुका है तो यहाँ पे आप मिडिल नेम दे दीजिए कुमार राम कुमार और यहाँ पर कुमारी कर देते हैं इस तरह से और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर राजू कुमार सिंह कुमार कर देते हैं यहाँ पे मिडिल नेम में और यहाँ पे प्रियंका कुमारी सिंह कर देंगे तो K U M A R I ठीक है और इसी तरह से आगे भी करते चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर मिडिल नेम का कॉलम ऐड हो गया है तो इस तरीके से अल्टर का प्रयोग करके आप ऐड करवा सकते हैं कॉलम आगे के वीडियोस में और भी ज़्यादा इसमें चीज़ें बताता रहूँगा तब तक के लिए keep watching my videos thank you for watching this video